istəyir əziz dost Murad səni Unutmarıq et zaman Nihat səni Çox istəyir əziz dost Murad səni Çox oldu dur doğru yordu əziyyətin yazan Nihat Nihat'ı golü yüreğe yazmışım. Doğru yol yüreğe yazmışım. Arda yakşı varsa üreylerdedir Nihat golü yüreğe yazmışım. Nihat'ı golü yüreğe yazmışam Yarını budur arzu niyeti İnşallah bırak azad olsun Kardeşlerini budur arzu niyeti Nihat kulüp çekirsen sen eziyeti Yardımı edir edirsen ya helveti Dosta kardeşe etmedim minneti Harda adım varsa gelir hürmeti Başa etmedim minneti Pardadın varsa gelir örmeti Nihati kul yüreğe yazmışım. Doğru yol yüreğe yazmışım. Arda yakşı var 什么？